distantzian, ez? E, ez negoen e, ez gazteizen, ez Euskal Herrian, sotoko zelda batetik ane gogoratzen dut, edo behintzat e, ikusi izan genuen sorrera. Eta indartxu, indartxu, ez? Espetxean egoteko, ez? Ginen egoera tamal elgarrian egoteko, ba oso era esperantzatzuan ikusten genuen Euskal Herriko eta EH Bilduren emaitzak. Ez, ba, zelan egu ari ginen proiektu politiko bat garatzen, eta mosten, mosten, mosten saiatu izan ziren, errepresioarekin, kartzelarekin, poratzeekin, eta azkenean, ba, zelan herri honek ba, artikulatu izan zuen, hori eskerretikan eta e, ere mu independentista batetikan, e, e, bloke nagusi bat, eta eta gehien bat gure gizartearen parte baten e, behar eta ilusio horiek e, islatuko zituen, instituzioetan islatuko zituen e, bloke blok independentista hori a, ah, oso ez oso era unkigarrian zentzu horretan. Ba, ikusten zen olako, ez, ba, behintzat egindako lana ez joa lasu lora, baitzik eta non baiten e, edapena zeukal, bakarrik hor, baina, baina txertatua izango zela instituzio mailan eta ideologia berdinaren baitan eh, adar desberdinetako jendea biltzen ginen proiektu eman komon batea aurrera ateratzeko eta pixkanaka pixkanaka ba, ikusten duzu zelan e, lanketa egin dezakezun beste jende batekin igual topo egin ez, izan ez duzuna e, aurrera egin dezakezun beste egiteko forma batzuk ere topatzen dituzu e, azkenean ba, hori dijoan mamitzen, ez? Pues, pixka eta zen e, amalgama moduko bat, ez, o, jendea biltzen zen, baina igual ez zen proiektu berdinaren parte sentitzen, baina gaur egun ja garatzen dijoaz proiektu horren baitan, e, ba, alternatiba desberdinak, eta EH Bilduren parte sentitzen diren horiek, baina igual alderdi politiko baten baitan ez daudenak ere atxikitu aldirela proiektura ez, eta da lanean jartzen garela elkarrekin e, alternatibak plazaratzen. Orduan, e, la urte hauetan ikusi den saltoa da hori, ez? Azkenean e, igual e, bertan eh, alderdi politikoetan zegoen jende esklusibitate horretatik salto bat ematera ba, ba, EH Bilduren inguruko jendea sentitzen e, denera.